أعيد التلقيم ذاهبة إلى A في الهدف عدد من الأعداء في ذاهبة آه. إلى A مات زرعت لسبايك تبقى عدو واحد يرغبون بالمزيد؟ كم هم مجانين لسبايك في بي رصيد عدو في بي لو لو جيت واحد سقطت ال spike في منطقة المهاجمين إلى A تبقى عدو واحد كلام يا سيج واصلوا السير على الدرب إنه سبيل الحق أجدر بكم مجاراتي ها هم هنا في طيب. هنا سقطت السبايك في اي عدو في اي قتل العدو تبقى عدو واحد مثالي حان الوقت لادخار الدعم ابتعدوا واهربوا ابتعدوا عن طريقي تبقت ثلاثون ثانية زرعت آه، السبايك واحد سقطت ال spike في الوسط رصدت ال spike في الوسط هنا سأتألق أكثر من المشعين. Sova, you can give your skin please? من أعينهم كيو وني شفين تبقى عدو واحد سقطت في اي Sage in the نفدت الشحنات تبقت 30 ثانية behind you. تبقت عشر ثواني. إن كنت صخرة فأنا الجبل. لأجلك. شاهدهم يركضون حين أطلق سهم الاستطلاع وعندها سنهاجمهم. Can you give please? رصد عدو في ايه رصد عدو في ايه لن يموت حلفائي لقد فقدت قوتكم سقطت لسبايك في A آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت للسبايك هيا سوري ماي باد انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم اتت لسبايك في اي أقف إلى جانبكم هنا آخر لاعب باق سقطت ال spike في منطقة المدافعين زرعت ال spike آخر جولة في الشوط أنفقوها الآن أو ستضيع سدى Spike DB. Go B, go B, spike C, go B. آخر Guys, play smart, please. تبقت ثلاثون ثانية السبايك الجبهات لكم هذا أعيد تلقيم الساتر أحد في بي ها هم أولاء سأعالجك ها؟ الحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في بي Push, push, guys. Push, push. Push me. Come back to me. Tá né? <laughs> raise low جار مسحوا المنطقة She's probably neat. You're a very good cat. I go back to A. GG صوبة تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك Sova, you can you give your bundle, please? Not this round. Why? Together, guys, together, please. I'll buy. Guys, come, come A, guys. إلى الأمام تم Uh, Kayoi raise very very low. 1 HP. زرعت السبايك مصموتي الآن Nice. Kayo 1 HP. Uh, 1 HP. 10 HP. Someone watch cave. تبقى عدو واحد لا أحد يتغلب علي Nice guys. اللازمة في البداية وادفع المال لقاء ذلك ثم أطلق النار على العدو على وعندها تتم المهمة ما رأيك؟ Can you buy you last one? Woman buy buy for race. Oh, sorry. <laughs> Oh my god, oh man in 1 HP. لا تنطق تبقى عدو واحد او مان وين ايش 2 اتش بي 2 اتش بي تبقت ثلاثون ثانية عشر ثوان سبايك إليو Left, left. Behind, behind. لست مجرد معالجة. اكتشف الجميع ما كنت أعرفه بالفعل. أنت جامحة يا سيج. Those bullets are just a... Go away, go away. Fact. No, I mean you are totally deaf. قصد عدو في بي هنا آه، تبقى عدو واحد الفوز أعرف كيف سينتهي هذا أزهقوا أرواحهم تم نشر الذاكر جار مسح المنطقة أمامنا لقطة واحد قنبلة آه. ستنفجر أتحمل ال spike لدينا سقطت ال spike في B. آخر لاعب باق تبقى عدو واحد لن يموت حلفائي تبقت ثلاثون ثانية القوس والسهم عتيقان لكن أحيانا يكونان هما الأفضل أحتاج إلى دعم Sage, vai em mim, please. Take the spike and go A. Guys, what the fuck are you doing? آخر لاعب باق انقذوا أنفسكم سنقاتل مجددا جايز جو فول اي أعيد تلقيم لقد بدأنا. Yeah, go for A and switch into woman arm on mid. Nice. 简直